Ciao a tutti ragazzi, questo è Dani Ho e Holler Oggi volevo fare un video diverso dal solito, anche perché ho bisogno di content, eh, boh, non so Oggi, girando per YouTube, ho visto un annuncio, però di, un, eh, di una truffa Infatti si tratta della truffa, là dell'iPhone 11 Pro a soli 2 euro, che sta girando un po' eh, dappertutto, sì Allora fare un video su, adesso saltiamo sul video Ok, come ottenere iPhone 11 Pro quasi gratis, istruzioni dettagliate. Qua vedete l'anteprima, iPhone 11 Pro, 2 euro, ma dai. Io ho messo non mi piace ovviamente, pubblicato pochi giorni fa, ah, beh il 26 giugno, beh. Sì, descrizione, poi vediamo qua, io ho messo questo commento epico, poi vedi queste persone, inizialmente vedi le, questi commenti, dicevo, oh wow, sono persone, wow. Ma da notare una cosa, questi commenti sono stati messi 21 ore fa, quindi non ha senso. Andiamo a vedere Federico Basso, questa foto, ok, sembra un account normale per ora. Poi andiamo a vedere la data di creazione, iscritto il giorno una settimana fa. Mm. È entrato da poco su YouTube. Anche questo Damiano Fantini una settimana fa, cosa? Poi Anche questo una settimana fa, che strano. Anche questo una settimana fa, quindi tutti gli altri una settimana fa. Quindi si capisce che uno è un annuncio falso, spam, una cosa... Beh, non è proprio spam, è una cosa ingannevole, perché sono dei ladri, che si capisce, tutti hanno commentato proprio 21 ore fa, uguale, con, ovviamente scrivendo cose diverse, ma anche senza controllare queste cose, si capisce che sono fake, perché ovvio, iniziano, inizialmente pensavo che era falso, queste cose, non so. Vedi, poi ci sono io, ho scritto il giorno, 4 anni fa, 117 iscritti, che tristezza solo. Ok, era questo che volevo vedere. È questo qua il suo account, come ho ottenuto iPhone 11 Pro per 2 euro. Ok, lo segniamo, lo segnaliamo, spam o ingannevole mettiamo, io metterei, perché è l'unico, sì, di sicuro non promuove il terrorismo. Ok, grazie per la segnalazione, l'unica cosa che posso fare, ma ovviamente ci voglio fare un video sopra, voglio dire, spero che ci fa un po' di visualizzazione così la gente può vedere. Ok, andiamo nel video, iPhone 11 Pro 2 euro. Totale parziale 2 euro, consegna 0 euro. Eh, guardate ragazzi, l'iPhone 11 Pro, guardate, ovviamente, ovviamente sì. Secondo me ci sono due opzioni. Uno, ha usato l'HTML con eh, col cellulare, cioè ha cambiato mh, mm, quello che c'è scritto. O due, probabilmente hanno ricreato un sito uguale a Amazon, <laughs> molto probabilmente, eh, però l'hanno fatto loro più probabile due perché sono stupidi e non sanno neanche usare l'HTML secondo me. Guardate l'iPhone 11 Pro che l'avranno preso su Wish. Ok, congratulazioni, ogni 22 maggio 2020, domanda 2 su 4, già è una domanda in più. Guardate tutti questi commenti ovviamente fake e poi avete visto che sarebbe Amazon, Amazon, eh, ma è falso. Poi ci sono le domande, e mi hai comprato iPhone XS Pro Max? Di sicuro è Amazon questo, sì. Ok, hai risposto a quattro domande, congratu- eh, congratulazioni, abbiamo validato correttamente le tue risposte. Adesso vediamo il chest opening leggendario. No, cos'è? Oh, hai un giro extra, veramente, grazie, wow, vediamo qua. <gasps> Cosa ha vinto? Cosa ha vinto, mio Dio? Oh mio Dio, ce l'hai fatta. Inserisci, in... Oh mio Dio, adesso è diventato ricco, eh ha vinto l'iPhone, l'iPhone 11 Pro XS Max. Oh, avvertimento, l'offerta scade cosa, sei, così tra 6 ore, solo 1,95 euro, già da qua, 1,95 mm, euro, abbiamo detto euro, vabbè, 5 centesimi. Scegli la taglia, ah, 256 giga, eh, andiamo subito. Vediamo qua, wow. Oh, per favore, si scelta informazioni, mm, ok dai ci sta, mettiamo il nome, Patrizia, Patrizio, cognome, Capo, Capone, Patrizio Capone. Allora, a parte che... Ok, adesso bisogna mettere, allora... Che cringe. Che poi ha scritto Capone, ma poi cancella... Boh, si sì, capisce. Via Carlo, boh. Dopo cerchiamo su World, su... Uh. Via Carlo, Alberto, un miliardo. Patrizia Capon, chiocciogmail.com Patrizia Capon, vediamo, uh, adesso metto la sua carta di credito. Ragazzi, di sicuro. No, no, ma veramente, devi essere così stupido. Sta censurando la carta di credito, ma se qual è? Se qual è la cosa? Ma che si vede che tasti sta prendendo? Mm. Oh no. Congratulazioni, importante nota. Lo sa, partecipazione è stata confermata, il partner di pagamento eh, è arrivato l'iPhone 11 Pro. Vabbè, mi chiedo chi, ve, chi, si mette a comprare queste cose, veramente chi si mette a comprare queste cose, non so, non capisco. Ma si capisce che fake, appena lo comprate vi prendono la carta di credito e si mettono a comprare cose a caso, su Google, non so, ti comprano un bambino, quindi che si mettono a comprare queste cose sono dei pazzi furiosi non fatelo ti prego non fatelo non fatelo non fatelo non date mai nessuna informazione sono sti qua che non fanno niente tutto il giorno schifosi esseri schifosi veramente si devono vergognare questi truffatori veramente veramente che schifo che fanno sono delle persone ripugnanti che si che lavorano truffando la gente così che vivono